أنا المحقق الحمد لله لا محقق ولعتها والله ده أنا بصوا أنا غرب اسمي يارا ده خلينا نشوف كده المحققين أوه شوفوا البتاع دوت عنده نت فاصل وين هو ايه وبعدين نشوفه اه هو النت عنده فاصل نيكس اسمه نيكس اه نيكس اكس يا جدعان مين in What? Not, not me, you. You. You. And me. What? Boatman. What? بيتكلموا عليا عصابة بقى ايه يا عم المهمة السهلة دي نحط الحاجة ايه ده ايه ايه, إيه اللي جابه هنا اه شارك مراكيش يبي <laughs> شارك مراكيش يا لهوي اه اه اه لازم اصلح لازم اصلح سداه النمر Yallah мокрый. Я мокрый. Э, э, э, э, э. Раз это нас. Епи, епи, епи, епи, епи. Вот это. Э, э. Так, так, так, так. И да. ده في صوت اكس هنا شفتوا شفتوا عملني ازاي اسمه ايه ده بالشوت جان شفتوا عمل ازاي يرضيكم كده خلاص يلا مجرم نخرج اللهم ماتش يلا Match. طب اشمعنى لا ايه ده هنا هنا ايه ده وصعبة صعبة يا جدعان آه هنا آه. طب اعمل ايه اهمت كده صح